Gonzalo, gana Argentina 3 a 2. Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. ¡Sí! ¡Somos campeones, boludo! ¡Vamos, la ¡Vamos!